如何让你的拳法在短期内快速提升？我给你个我亲身经历的啊，真的是这个立式速度球。我当时测试一个月的样品期间，我就是一直在练，练得特别频繁。之后开始，我实战的小伙伴都跟我说，韩老师，你拳法变快了，我前手可以打得他们反应不过来，而且再接后手前手控制力会非常的强。真的是这个球特别好用，你看，而且它的它的速度。 他的速度是限定的，就是这个速度很快，你要按照他的速度来，不像你打沙包，你按你的速度来不行，他说了算，所以你会被逼迫的拳法变得特别快，躲闪，然后看这个反击没抓到，好久没练了，看到吗？这个反击没抓到。 抓到了，看到吧？所以这个它强迫你速度，它不是打力量的。亲身经验，我告诉你，真的一个月提升很快，速度你非常愿意去跟人家前手去试探、游走、去练习，对吧？找距离去控制对方。所以我真的推荐啊，拿速度球去练一下直杆的版本。新手不会用怎么办呀？哎呀，有六十七免费的线上教程啊，你买这个直接送你六十七啊，自己学真的傻子都能学会的，只要你练。